We are created in His image. So mga kapatid, kahit na anong naranasan mo, kahit na anong naramdaman mo, mga kasama, hindi yun yun, disenyo ng Diyos ay. Eh. So kaya, mga kasama, we are created according to His image. It is our identity. So ano yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Gusto kong ibalik ito. It is all about rulership. Pakisabi, rulership. So ang gusto ni Lord, may image tayo because God wants us to rule. Rulership, ibig sabihin tagapanguna. Hindi mo kinakailangan mga kandidato para ikaw ay maging tagapanguna. Kasi disenyo mo na yan. Sabi mo sa katabi, disenyo mo na yan. So when we talk about rulership, it requires righteousness. No, it requires righteousness. Bakit sabi sa katabi, righteous. righteous. So ibig sabihin, When you are created by God, naaalala mo palagi ito, you are created to rule. So, ibig sabihin mga kasama, yan po yung dapat matuwid tayo. Pakisabi sa katabi, dapat matuwid ka. So, yun po yun, no? I- ibig sabihin niyan, kung ano yung sinabi ng Lord, doon lang tayo, hindi ka liliko sa kanan, hindi ka liliko sa kaliwa. So, yan po yung image na meron tayo, we are created to rule. Pakisabi, we are created to rule. We are created to rule. So you need to be righteous. Hindi pwedeng mag-rule ang hindi righteous. Hello? No, pakisabi sa katabi, hindi pwedeng mag-rule ang hindi righteous. Uh, alam mo ba ang pagiging matuwid? Pagka ikaw ay matuwid, talaga mangunguna ka. At pinakamahirap manguna ang hindi matuwid. Nakakadamay ka. Pakisabi sa katabi, ayusan talaga to. So kaya talaga ang disenyo ng Diyos, ang mga lalaki, magrurul ka talaga. Hindi tayo sunod-sunuran, tayo ang susundan. Kaya lang dapat, bago ka sundan, matuwid ka muna. Wala pong ruler na baluktot. Yung pong ruler na hindi baluktot, yun po yung dapat na nagro-roll. Pampatuwid po talaga yan. Pakasabi, pampatuwid. pampatuwid. Yan ang ibig sabihin ng ruler, pampatuwid. Wala pong ruler na curve. Ang tawag po doon sa ganoon na curve, protractor. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka protractor. Ikaw ay ruler. <laughs> Sino may nagiget ngayon, mga kasama? Ba bakit natin kailangan gawin yon? Because this is God's design. Tandaan niyo po, wag po kayong mag, mag, mag uh, a-assume ng authority if you are not righteous. Pagtatawanan ka. Pagtatawanan ka. So hindi porke nag-church, matuwid na. Hello? Kapag ka hindi ka righteous, hindi ka pwedeng mag-rule at hindi ka pwedeng sundan. Tinan mo yung katabi mo, may sumusunod na ba dyan? No, tandaan niyo po, mga kasama, laging may nakatingin sa iyo. Your life is influence. Hello? Your life is influence. Laging may nakatingin sa iyo. Baka sa mundong ito, ang tindi mo mga influence, pero pagdating kay Lord, hindi. Sabi mo sa katabi mo, balik lang tayo, balik. balik lang tayo. No, balik lang tayo. Talaga ako, pinaglalaban ko yung design ng Diyos sa buhay mo eh. So, kaya yun, yun po yun. Kasi napakahirap mabuhay outside doon sa design ni Lord. Mahirap na buhay yan. Pakisabi sa katabi, mahirap na buhay. Mahirap na buhay. So, hindi lang rulership, management din. Pakisabi sa katabi, you are created to manage. No, kapag ka pinag-usapan ng management, dapat ang meron ka dyan, orderliness. Hindi pwedeng mag-manage ang wala sa ayos. Para sabi sa katubay, umayos ka. Para mag-manage. So tandaan nyo po, pagka hindi ka maayos, hindi ka makakapag-manage. So tandaan natin, management is all about putting things in order. That's management. Sabi mo sa katabi mo, lahat iaayos. No, y- yan po yung bagay na disenyo sa atin, Lord. Sino dito excited ka doon sa disenyo na yon? Hindi, hindi pwede yung, yung ganyan ka lang. There is more in you. Amen. Christ more in you. Huwag mo titingnan ang iyong sitwasyon, ang iyong kondisyon. May plano ang Diyos sa'yo. Amen. Hindi nakadepende sa sinasabi ng tao. Amen. Kundi doon sa plano ng Diyos sa'yo. Amen. So talaga ang tao, ang mundo, gagamitin ka talaga. Pero ang Panginoon, hindi. Ang Panginoon, i-develop ka. Amen. So, sino dito excited ka doon sa management? Amen. So, hindi lang, hindi lang siya, hindi lang siya uh, rulership. It's all about management. Putting things in order. So aayusin mo talaga ang wala sa ayos. Sino dito yung may nakikita kang magulo? Ang buhay mo. So kung gusto mong umayos yan, ayusin mo muna. Magpaayos ka kay Lord. No, tandaan niyo po, ang mundong ito, nag-aayos ka na, sasabihin pa sa inyo, mga mahal mo sa buhay, tingnan ko kung hanggang kailan yan. Kasi hindi naniniwala sa iyo eh. Tama ba mga kasama? So, hindi maniniwala ang mga tao sa kapaligiran natin hanggat wala nakikita bunga. So dapat ang i-manage muna natin yung life natin. No, sino dito gusto nyo manage life? No, tandaan nyo po, anything that you allow in your life, it will control you later on. No, anything that you allow in your life, it will control you later on. So kagaya na sinabi ni Lucy Mark, you are not owned by company, you are hired by your company. Amen. So kapag ka-violate, uh, nababiolate na yung principle mo, nababiolate na yung image mo, it's time to live. Amen. Don't be slave. Time to live. <laughs> Makisabi sa katabi. Time to live. So kapag sinisira na yung image mo, kapag inilalayo ka na kay Lord, thank you so much for the time that we were together. But hanggang dito na lang ako. Amen. Because I am not owned by your company. I am just hired. In fact, I am a blessing to your company. Kaya pag nawala ako sa kumpanya mo, hindi ako nawalan. Ikaw ang nawalan kasi sa Lord ang aking image. Amen! Sino dito excited ka? Ganun ang magiging prinsipyo mo. Amen! Hindi ka kayang kontrolin ng mundong ito. Ikaw ang mag-manage ng sarili mong negosyo. Amen! Hello? Meron po akong kinoach dito. Almer, halika rito, Almer. Ito, lagi ko itong paborito eh Kitang-kita ko kasi itong bigyan niya natin ng jacket. Eh, hindi, ng mic pala. si Almer, si Almer. No? This is God's design sa buhay niya. No, itong si Almer, nung mag magsimula po ang kanyang asawa dito sa church, hindi po pumayag na hindi maayos ang kanilang buhay. Sapagkat ang Diyos nag-aayos ng buhay. So kaya, ipagpasalamat natin. Sino dito may mga asawa? Taas ang kamay. Pagpasalamat natin ang mga asawa nating mga Diyos. Amen. Tama po ba mga kasama? So si A, ang nauna po, walang iba kundi yung kanyang asawa, nagse group sila. Noong nag group ang asawa mo, ano naramdaman mo? Do. Ah, ano po? Ah, sa un- una po doon sa bahay, nagla live group sila sa, na, sa, sa ni Kuya Joel, na yun po, uh, tuwing ano, umuwi ko sa uh, bahay, kasi galing sa work, umuwi. Tapos, yun po, uh, wala, di pa ako nakakilala kay Lord yun. Uh, parang iba yung ano ko sa kanila. Yun, sungit, tapos yun, nagagalit kasi nga, pag uwi ko, may, may mga tao sa bahay, <laughs> mga ganun basta. Tapos yun, siyempre, nung time mga ano, yun, kasi ano, nagbibisyo po ako ng time. Ano, ano mga bisyo mo bro? Ano yung mga bisyo mo na parang empleyado ka, tapos, uh, may anak ka na that time, Opo. no? Tapos, may bisyo ka. Opo. So, ano ano yung mga bisyo mo nun? Ano po, ah, inong, ah, drugs. Oh, nag-drugs ka rin. Di nahalata ko yun. Sugal. Sugal, may eh. sugal pa rin. Magkano sinusweldo mo that time? Nung, nung un- umpisa pastor, medyo maliit lang. Tapos yun, medyo lumakalaki kasi nga, kailangan mong magtrabaho na magtrabaho para lumalaki yung ano mo doon. Ah, okay. Presento. So, ah. lalaki ka, ah, lalaki, lalaki tayo. <laughs> malaki yung sweldo mo depende sa paghihirap Oo, na gagawin mo. paghihirap. Paghihirap dun sa trabaho. Sa trabaho, ano? Paano nagkaroon ng pagkakataon na nakakilala ka kay Lord? Anong ano, nagla-live group sila, ano, yung lamisi sa bahay. Yung, Nung umuwi ako sa bahay, tapos yun, nagulat ako na di, di nila ako kilala. <laughs> Parang ganun. Pinag-pray nila ako doon na, yun, doon ako sa kwarto. Yung time na yun, sa, parang ano, hindi pa ako nakakain nung <laughs> time na kasi umuwi galing trabaho. Tapos nagulat ako, ba't pinag-pray nila ako yung bahay namin para para lalayasin daw yung <laughs> mga masamang <laughs> sabi ko sabi ko inisip ko parang ako nagbabayad sa bahay tapos <laughs> so pakiramdam mo ikaw yung masamang espiritu oh, so nung makakilala ka sa Panginoon kumusta yung ano kasi unang pagkikita natin natandaan ko yung asawa mo niyaya ka magpakasal. Oh, ano po, Pastor, maglabas niya sa ano, yeah. counter. Maglabas niya sa encounter. Opo. Encounter no, sa life class. Siya pa yung nagsabi, ano, siya yung nag-propose sa akin. <laughs> Ah, will you marry me? Ah! <laughs> Maintindi mo, no? no, no. Nung, nung sinabi sa'yo, will you marry me? Ano, anong nangyari? Anong pakiramdam mo? Wala, ano lang po, Pastor, <laughs> tatawa ako kasi babae yung gano'n. Nag-propose. Oh, pero ano, may plano talaga si Lord na ano, yung may pag-asa ba yung buhay ko? Kasi yeah. ano pa eh, parang na-realize ng asawa ko na yung yung kaming dalawa, parang walang walang nangyayari. May mga utang kami, tapos yun, naalala ko Mahirap na rin. buhay. Mahirap tapos namamasukan. Oh, tapos nagbibisyo pa. Yung, yung ano po, Pastor, naubos lang po talaga sa ano, yung, sa yung, mga kawalang iya ko. <laughs> yung pinagtatrabaho mo, nauubusan sa, sa kawalang iya mo. Po, Pastor. <laughs> <laughs> At hindi yung term niya sa walang hiya, ano. Pero nung maayos kayo ng Panginoon, kumusta na ngayon si Almer? Kumusta na ngayon yung pamilya mo? Kumusta na ngayon ang ang financial aspect ng buhay mo? Ngayon po, Pastor, ano, uh, wala na kami, hindi na po kami umutang. Wala na kami utang ngayon? Tapos may business kami, tapos ah. nakabili kami ng lupa. Wow! Tapos yun. Ah, yung anak ko po kasi ano, may sakit sa puso. Ayun. Yung sinabi ni pastor na yun, isa ipapaano sa uh, Philippine Heart Center, yun. Ah, tuloy-tuloy yung check-up, may tumulong sa amin. Pag si Lord po talaga ang kumilos sa buhay. Parang yung sinabi ni Pastor, yung, yung mahirap, madali. Uh-huh. So, anong pagkakaiba na ikaw ay empleyado at ngayon isa ka ng negosyante? Anong pagkakaiba? ano po, uh, pag empleyado, yung oras mo hawak ng amo mo, tapos matakot ka magkamali, tapos yung sahod medyo maliit. Ang magninegosyo, hawak mo yung oras. Kung nagkakamali ka naman dun sa ano mo, maiayos mo ng parang hindi ka natatakot, pastor, na ayusin ko to kasi nagkakamali ako. Walang magsabi sa iyo na, uy, mali yan, hindi ka papagalitan kasi sa iyo yun. Yeah. Eh, uh, Pero kumusta yung, yung ano mo ngayon, yung finances mo? finances. Ano po, Pastor, uh, thankful po ako sa finances kasi po nakaipon po kami na. Nakakaipon ka na ngayon. Imagine niyo. Dati oh. may utang ngayon. Dating <laughs> may utang ngayon, nakakaipon na. so, ilan ilan ang branches ng ng ano mo ng uh... tatlo po pastor. Um, tapos wow. yung yung isa naman pastor, inano muna namin kasi ililipat namin sa kabilang pwesto. Ako'y maglilipat kayo ng pwesto. So tapos ngayon to, may assignment siya sa akin. Gagawin niya labindalawang branches ang, ang manok ni Adan. So mga kasama, mga kapatid ko, nakita ko kung paano siya pinahihirapan. So imagine mo, yung kamay niya sa pagluluto ng manok, halos ma, maano na yung Asga ugat. Po, basta. Napapas mo na naglalabasan yung ugat, wala siyang time kay Lord, wala siyang time sa asawa niya. Sabi ko bro, umalis ka dyan. Sapat na natutunan mo para gamitin mo. Kung ano yung natutunan mo, alam mo, pwede mong pagsimulan ang mga bagay na yan. So ang tawag dyan, management. Kung hindi mo kayang i-manage yung life mo, lalo na negosyo, pag hindi mo minamanage ang life mo, yung ibang tao magmamanage sa'yo. Come on. So, pag ibang tao ang nagmamanage sa life mo, mabagal ang asenso. Pero kapag ka ikaw, owned by God, I tell you, ang promotion mo mabilis. Amen. No, kaya, kaya sabi ko after ng operation ng anak niya, sabi ko sa kanya, bro, magpagawa ka ng bahay. Amen. Tapos sabi ko, bro, bumili ka ng pick-up. Kasi dideliveran mo yung labindalwa na outlet niya. Hindi ko alam kung paano, pero yun yung disenyo ng Lord sa bawat isa sa atin. Sabi ko sa kanya, bro, kapag ka meron ka na ba labindalawang outlet, mga ilang manok na ang kaya mo sa isang araw, bro, ilan na ba? pagka may labindalawang outlet? Ano po, Ustad? Nasa mga 500 na yun. 500. so kapag mahina ka... Mahina na yun. Oo, oh, so, ano? mahina na ha. Apo. So imagine mo kapag ka nagbebenta siya ng manok na 500 isang araw, madaling maging milyonaryo. Yeah. So kaya mga kasama, hindi kayo pang empleyado. Huwag niyong panghawakan ang inyong trabaho na parang binili na niya kayo. <laughs> so nung, nung makita ko to, sabi ko, tuwan-tuwa ako kay Almer, imagine mo, bro, saan probinsya ka? Mindanao. Imagine mo may language barrier pa. Pag nakikipag-usap, ang hirap niya ang kausapin dati. <laughs> Kasi mahihain pa. <laughs> Pagkausap, oh, pastor, hindi pa tumitingin ang diretsyo yan. Kasi mababa yung self-esteem niya. Kasi empleyado lang, maliit ang sweldo. Ngayon, kita nyo, kapag ka ikaw ay may negosyo, nakakadagdag, nakakaboost ng moral. Amen. At kung nangyari kay Almer, galing pa sa Mindanao, ay lalo ka na Tagalog na Tagalog. Amen. Ang ah, kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang sumunod. <laughs> So, kung sabi ko, bro, meron ka ng tatlo, kailangan mo pa ng siyam alam mo, sabi ni Almer, biglang yung mata niya, Opo, Pastor. Dati ganito lang, Apo, Pastor. Pero <laughs> nasa Starbucks kami, Opo, Pastor. Namimilog yung mata niya kasi alam niya maaabot niya yun. Kasi disenyo ng Diyos yun sa bawat isa sa atin. So kaya excited ako sa mga kabataan na nandito ngayon. Ang bilis ng acceleration ninyo. Amen. At hindi nyo na kinakailangan madaanan ng miserabling buhay para magtagumpay kayo. Amen. So kaya bawat isa sa atin may pag-asa. Pakisabi may pag-asa. May pag-asa. Sino dito yung masaya-masaya kaya mamanage mo ang buhay natin? Amen. Naon sabi mo sa katabi mo, buhay ko, ayusin ko to. Naon sino dito yung magpapaayos ka na kay Lord? Amen. Tandaan nyo kapag giniit nyo yung mga wala sa ayos, magugulo buhay nyo, malulungkot kayo. So ang eh, importante yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. So it is all about rulership, it is all about management, and third thing is all about dominion. Pakisabi, dominion. So kapag ka si Lord ang nag ng life natin, you will become governor. That's dominion. Pakisabi sa katabi, dominion. Dominion. No, ano yung, yung dominion? Diyan po nanggaling yung salitang minion. Ibig sabihin, followers. Yan po ibig sabihin ng minion. Hindi po yung banana, babana, banana. Hindi po yun. Kasi pagka, diyan yung kinuha yung minion, it, it means followers. Yan ang ibig sabihin ng minion followers. So we are followers of God. So that's why we can take control. Hey, sino dito excited na magte-take control tayo? So ano mang bagay na labag sa Panginoon, kaya natin yung tanggalin. Kaya natin yung alisin. Sino dito excited ka na gano'n ang mangyayari sa life mo? Because that is our image, that is our likeness. Kung ano yung magandang plano ng Diyos sa atin, yun ang gawin natin. Kahit na may sinasabi ang mga tao sa atin, may naririnig ka, may nararamdaman ka, Huwag mo lang intindihin yun. I-focus mo lang sarili mo. Kapag may nangyari resulta sa'yo, hindi ka na menose ng kapwa mo. Amen. Hindi ka na menose. Bakit? Ipinromote eh, ka na ni Lord. So kaya si Almer, pag pumupunta siya dito ngayon, iba yung ano niya. Iba yung confidence niya. So kaya kung ano yung marunong ka, yan yung paghusayan mo. Simulan mo yan. Pero ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Kung hindi maayos ang relasyon sa Diyos, walang dominion. Hayaan mo si Lord ang mag-rule sa finances mo. Sa mga may kapatid, representative, representative ka na, ng Lord sa mga kapatid mo. Amen. Representative ka ng Lord sa mga magulang mo. Amen. So, that's why He created us. So, we are God's representative. So, kapag wala ang Diyos, mga kasama, walang conquest sa buhay natin. So kaya excited ako sa mga lalaking na andito ngayon. We are created by God. Tandaan nyo, hindi, wag nyong isiksik ang inyong sarili sa maliit na sweldo. Wala kayong panahon kay Lord. Wag. At gusto ng Panginoon na pahawakan mo lang yung kanyang salita, may mangyayari sa buhay natin. No, kaya po talagang pagdating po sa sa manifestation, sa resulta, Diyan maganda po ang nakikita. Hindi mo pwedeng questionin. No, si Almer po dating tauhan lang ng Senior Pedro at maliit ang sweldo niyan. Pero ngayon, ang sweldo niyan, siya na ang ipapasahod sa kanyang sarili. So kaya mga kasama, kapag ka ikaw pinopromote ni Lord, maniwala kayo, marami na naiingit kay Almer ngayon. Yung mga dating kasabay niya, naiinggit. Yung mga kamag-anak niya, naiinggit sa kanya ngayon. Bakit? Si Almer, merong Diyos na sinusundan sa kanyang buhay. At Almer, huwag kang maging maramot. I-share mo ito sa mga taong nakakilala mo. Kung bakit ka umasenso, hindi dahil sa magaling ka. Kaya ka umasenso kasi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. So be God's representative to their lives. Kasi ang mga tao hindi maniniwala kung wala resulta sa buhay mo. Hello? Sino dito ang gusto nyo, empleyado ka, pero may negosyo ka pa rin? At kapag ka sinisikil ka ng boss mo na huwag kang umaten sa church, wala kang panahon kay Lord, pwede bang, diyan ka na nga, trabaho? Isa daw sa pinakamabilis na uh, fastest growing uh, religion is the Muslim. Pero meron pong hindi tayo aware, alam niyo, pinaka-fastest growing religion, hypocrisy. Yung mga ipokrito, matindi po grupo ng mga yan. May ipokrito po sa mga Muslim, may ipokrito po sa mga iba't ibang religion, pati po sa Christian, may ipokrito rin. At alam niyo po, Christianity is not just being nice. Christianity is not just being good, but Christianity is being real. So yung po palagi ang aking nilalagay sa puso at isipan, yung maging totoo ka lang, brother, may mangyayari maganda sa buhay mo. Huwag ka lang magpapanggap. Huwag ka lang manluloko. Huwag ka lang mandadaya. Huwag ka magsisinungaling. Hindi mo ka na kailangan maging perfecto. Kailangan mo maging tapat. At ang pagiging tapat, hindi perfect. Huwag kayong magkaroon ng maling connotation ng pagiging tapat dapat perfect. No, tandaan niyo po, ang isang bata na nagpa-practice maglakad, hindi po agad tumatakbo yun. Nagigat niyo po ba mga kasama? Ang bata na nagpa-practice lumakad, nadadapa yan. At pag nadapa yan, mga kasama, hindi yung tinatadya ka ng tatay o nanay niya, ikaw napakalampag mo tayo. Walang ganun. Lahat na nadadapa, itinatayo na may pagmamahal. Iba ang coaching kapag ka binata, iba ang coaching kapag may asawa na. No, sino naman dito yung mga uh, ano na, mga nasa hustong gulang na, yung mga nag career person na, mga career person na sila. So congratulations, no, yung mga hindi na nag-aaral pero nagtatrabaho na. Sino yung mga yon? Sino yung mga yon? So yan, yan, may mga pressure yan sa inyo, sa buhay ninyo. Pero lagi niyong tatandaan, you are Christ's representative. Amen. You are not owned by the company, you are owned by God. Amen. At ang pinakamaganda kapag sinunod mo si Lord, later on, ikaw magkakaroon ng sarili mong company. Amen. No, hindi tayo sunod-sunuran sa mundo. Si Lord lang ang susundin natin. So kaya mga kasama, ang prayer ko, huwag niyo pong gugulin ang inyong lakas. Huwag niyo gugulin ang inyong panahon sa mga bagay sa mundo. Gugulin niyo kay Lord. Amen. At pag inunan si Lord, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. No, kita kita ko po kay Almer, kitang-kita ko kay, kay Ivan. No, si Ivan, ako, yan po ay pamangkin sa pinsa ng asawa ko. Kilalang-kilala po namin ang mga, mga ano niyan. Pero ngayon po, kita nyo si Ivan. So mayroon po siyang stable na trabaho. At ang aking prayer kay Ivan, magkaroon ka ng negosyo. So that's my prayer. So na naandun ka sa sa fire department pero may negosyo ka. Huwag mong ano, huwag mo, huwag mo idepende doon sa regular income mo monthly. Huwag. Mag-ipon ka and then magnegosyo ka. Para pagdating ng time, pwedeng-pwedeng free ang iyong buhay sa pagsunod sa Panginoon. Tandaan niyo po sa mundong ito, basta mapera ka, ma-impluensya ka eh. Pag wala kang pera, <laughs> tandaan niyo po sa mundong ito, pag walang datong, walang dating. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos madatong Amen. para may dating. Nagiget niyo po mga kasama. Pero ibabalik natin lahat ng glory kay Lord. Amen. No, lahat ng mga anak ng Diyos dapat ganon. Kasi pagka mapera ka, tandaan nyo mga kasama, pag ikaw sa pamilya mo, pag may birthday, lagi ka nagbibigay, pakikinggan ka nila. Pakikinggan ka nila. Eh ngayon, hindi pa kasi naniniwala sa inyo, wala manifestation, hindi nyo mabigyan eh. Ang mga anak ng Diyos pinagpala. Amen. Because you are Christ representative. So tandaan nyo mga kasama, ang hari natin napakayaman. So dapat marunong ka rin tumanggap ng kayamanan mula sa Diyos. So kaya bilang mga lalaki, ang prayer ko, kasi minsan tayo ayayabang natin eh. Ako ang provider ng pamilya. Mali po yun. Si Lord ang provider. Nagpanggap ka lang. Natatakot ako mawala ng, ng, ng, ng trabaho kasi anong kakainin ng anak ko, ano pambabayad namin sa bahay, anong pagpapaaral ng mga anak ko, pambabayad ng kuryente. Ang dami mong takot. So, lahat na lang kinatakutan mo, si Lord na lang hindi. So mga kasama, magkaroon tayo ng reverent fear kay Lord. No, wag po yung ano, wag po yung fear of terror, yung reverent fear na Lord, hindi po ako lalayo sa iyo kasi ayaw kitang masaktan kasi mahal kita. No, at gusto kong sundin ka kasi mahal kita. So mga kasama, we are created in His image. Gusto ko pong ibalik sa inyo po yun. Ibalik yan sa inyo na kayo po ay deserve sa magandang buhay. So, yan po yun. At yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, marami pang magandang darating. Kaya po ang prayer ko sa bawat isa sa inyo, yung itsurang yan, milyonaryo kayo pagdating ng time. Amen. Kailan dapat nakakonek kayo doon sa kingdom ni Lord? No, doon sa kingdom ni Lord. Hindi kasi ibibless hanggat hindi connected doon. So ang connection natin mga kasama ay walang iba kundi yung kagaya nito. Yung bibigyan mo ng time, yung pag-attend dito sa cell group, pag-attend ng Sunday, So kasi dyan ka mananoris, spiritually speaking, dyan ka may strengthen, dyan ka mariremind na hindi ka pala para sa sanlibutan, ikaw pala ay para sa Panginoon. Amen. Hindi ka, hindi ka pagmamayari ng, ng iyong boss o ng kumpanya mo, ikaw ay pagmamayari ni Lord. Kaya tayo na andito ngayon para mag-manage. Kaya tayo na andito ngayon para tayo mag-rule. Kaya huwag kayong papayag sa mundong ito. Alam niyo po ba, kapag ka ikaw ay mahilig sa beats, kapag ka nagpunta ka doon sa malalim, nakita ko mas malawak pala ang tubig kaysa lupa. At one time, naka-experience po kami na lumubog kami sa ilalim and then pinagmasdan ko lahat yung ilalim ng tubig. Sabi ko, Lord, napakalalim pa pala nito at nakita ko yung pong pagtingin mo sa dalampasigan, pag nakita mo po yung hampas lang ng alo na gano'n, hindi mo ma-appreciate ang dagat ma-appreciate mo pala ang dagat kapag lumalip ka pa. Ang dami mo pa palang hindi alam patungkol sa dagat. At nung maintindihan ko to, sabi ko, ganun ang pagsunod natin minsan sa Panginoon, yung patampi-tampisaw. Kaya hindi mo ma-appreciate ang paglalim mo sa Kanya. Kaya hindi mo mag-get yung mga bagay na gusto niyong ibigay sa'yo kasi hindi kayo magkaintindihan. So kaya ang prayer ko ngayon, we are created according to His image. Amen. At Lord, yung imahe na yun, gusto ko ibalik ngayon yun sa akin. So pwede po ba sa mga sandaling ito na hindi ka disenyo para mahirapan? Hindi ka disenyo para malungkot. Hindi ka disenyo para mabigo. Ang Panginoon ang ating tagumpay. Yeah. No, Panginoon natin tagumpay. Sino masayang masaya nakarinig sa na mensahe ngayon na ikaw ay magtatagumpay? Para sa yan. You are created to rule, to govern, to have dominion. So you, this is God's design for you because we are created in His image. So wag niyo wag niyo pababayaan yung identity na to na mawala sa atin. So in the spiritual realm, like a king, we are a prince. Darating yung time, alam niyo po ba pagka pinag-usapan po yung kingdom principle, yung pong anak ng hari, hindi po agad yung nagro-rule. Kailangan pa po niya ng maturity. Yung legal age. Yung maturity. So kaya I encourage everyone, let us develop the Christ-like character within us. Because we are created according to His image. The man, according to His image, it is who we are. Tayo po yan mga kasama.